סבבה? אוקיי. יאללה, בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות vibe חיובי. היום קמתי בצורה נפלאה אם אתם שואלים אותי. הכי נפלא שיש. מסתבר שלידור החליט לנקום בי ושלח את חברה שלו ליזה להעיר אותי בצורה יצירתית. שר, שונא, שונא עכברי. זה מהפתעה בשבילך, אתה מוכן? תנוחת מוות, תראו. לא, אנחנו צריכים לשים לו משהו על העיניים. אתה לא רואה כלום? לא. סבבה, אוקיי. יאללה, פתח את העיניים. אני שונא עכברים, אחי, קח אותם, קח אותם, קח אותם, מטל, מטל, מטל, קח אותם. הבאתם אותם? פסיכופטים? זה לא זה בסדר. איך תמיד לא, אין יש הבאנו לא יותר גדולה. זוזו, זוזו, אני בכם, זוזו. <laughs> אל ועכשיו אנחנו תקועים עם עשרה עכברים שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם בדיוק. אני אומר לשחרר אותם. לשחרר את העכברים! חברתי אליהם אבל. כן? אתה רוצה שאני אגיד לך את השמות שלהם? נו מרוב שהתרגשתי עם עכברים, אז נתתי לכולם שמות בעשר דקות הראשונות שהם היו פה. וואו, זה מאוד אה, מאוד מאוד. שלושה לבנים, זה בובי, ג'וני וטימי. זה עם הכתמים, זה ביבי. ביבי, יש ביבי ובובי, זה אה, שונה. ג'וני, בובי וטימי זה הלבנים, סגור. <laughs> לא. א' ב' של עכברים. והאפור זה לידור. <laughs> יאללה, משחררים אותם? יאללה, בוקר טוב אבא. לשחרר או לא לשחרר? אנחנו עושים סקר. לשחרר. יש לנו גינה יפה, גינה גדולה. אם אנחנו נתייחס אליהם כמו שצריך, הם יחזרו אלינו, הם לא יעזבו אותנו אף פעם. הסקר מצא וקבע שצריך לשחרר את העכברים. אגב, חברים, ראיתם את האדום הזה שיש לי פה בעין? זה... לא יודע מה הסיבה. אם אני אמצא את הסיבה, אני אגיד לכם. לפי דעתי, העכברים האלה היו מוצאים את עצמם מפה של איזה נחש. עוברים אותם להאכלת נחשים. לי הנחש. אליזה היום הביאה את העכברים, אז הוא אומר לה, למה רק עשר? איזה גודל הנחש? כן, אנחנו רוצים להבהיל מישהו. בסדר, אבל איזה גודל הנחש? כל כך התחברתי אליהם, אנחנו עברנו כל כך הרבה ביחד, ועכשיו אנחנו משחררים את העכברים האלה לדרכם. מילים אחרונות לפני שאנחנו משחררים אותם? פעם ראשונה בחיים ראיתי את ליזה מביעה רגש. אני עצובה. רואים שאת עצובה. ביבי, אחד אחד ושחררי אותו לחופשי. מעניינים אם יזכרו אותנו עוד כמה שנים. יש מצב לאכול אותם נחש? יש יותר סיכוי שהם יפתחו מסעדה ויקראו לה רטטוי. זה נצ'י נצ' נכון, כי הוא לבן והוא משחק את הראפר. הם לא רצים ובורחים או משהו כזה. זה עכברי מעבדה, אחי. מה זה? זה עכברי מעבדה, זה עכברים חכמים. אוללה, מה יש לנו כאן? משימה בלתי אפשרית, התרסקות. נכון מאוד חברים, זה הסרט השישי בסדרה בכיכובו של תום קרוז. חברת ההפצות הרשמית בחרה בי שוב לייצג את ישראל בפרימירה העולמית שתיארך בפריז. זה אומר שמחר אני הולך לארוז את הציוד שלי ולטוס לפריז בשביל לצלם, לתעד ולסקר לכם את הסרט. אני מאמין שהולך להיות סרט טוב כי אני ראיתי את הסרטים הקודמים והם היו מעולים. תום קרוז, אתה מכיר את תום קרוז מתן? אתה מכיר את תום קרוז מתן? אתה ראית את הקטע שהיה לו אצל אופר? שהוא קפץ על הספות, אני יכול לעשות לך את זה פה גם אם אתה רוצה. טוב! תעשה לי פלשבק. כן, תום, אז מה מה שלומך? המילה! <laughs> אז אני קיבלתי את הארגז המגניב והמסתורי הזה, זה נראה לי פשוט פוסטר, צריך את זה בצורה נורמטיבית. לפעמים צריך להיות נורמטיביים. וואלה, משימה בלתי אפשרית, התרסקות. איסור, אנחנו נריב. אנחנו לא נריב, אחי, קח. אחי, אני לא רוצה. אחי, קח, אנחנו לא נריב. תניח את זה על הרצפה. כן, אנחנו לא נריב. אני אומר לך שאנחנו נריב. מה אתה מאמין בשטויות? אנחנו לא נריב. אחי, קח את הסכין הזאת. אני אומר לך שאנחנו נריב! <laughs> אוף, אוקיי, אני מתרגש. לא יודע מה יש בפנים, ארנב, אה. אולי תום קרוז בפנים. או, מה יש לנו כאן? בקבוק שתייה, ספורטיבי. זה קופסה שחורה שזה מדהים. אה, אני מברך clickbait. וואו, איזה פינוק של מישן אימפסאבול. יש עוד הפתעה ממש מגניבה בתוך הקופסה הזאת. טונה, אחי. סתם זה לא היה נכנסתי לזה. <laughs> איזה מבט הוא נתן. ויש לנו פה תיק אקסטרים. אם הבנתי נכון הם הביאו לנו פה כל מיני ציוד אקסטרים, כי הסרט מתבסס על אקסטרים. לו, לא, טוב, את המצלמה אנחנו נתין ונבדוק אחר כך, אבל קודם כל באמת, תודה רבה לחברת ההפצות שנתתם לי את ההזדמנות שוב לטוס ולייצג את ישראל ולסקר את הסרט, אבל בכל הדברים הנפלאים האלה נתעסק מחר, כי יש לנו הרבה דברים על הראש, אז בואו נמשיך. אה, טוב חברים, אנחנו נמצאים בחדר גיימינג הפוטנציאלי שלנו, כל הסביבת עבודה מוכנה, יש לנו הגופו שהולכת לעשות טיימלס ולצלם את הכל בהילוך מהיר, ותראו מי נמצא כאן, דודי, שובל, אורמן ציורי, כי רגע דודי, אולי בא לך איזה מונטאז' קטן? אה, קודם כל חברים, אני מאוד מתרגש ואני מת לדעת מה הולך להיות בחדר הזה, אבל אני לא רוצה להפריע לדודי. וחוץ מזה, יש משהו מאוד חשוב שאני צריך לעשות בתל אביב. זוכרים שהפסדתי אתמול באתגר הפיצה? אז יצא למתן לחשוב על עונש יצירתי. היי, שלום לכולם, יש לי הודעה חשובה. קוראים לי סער קליזה ואני משתין בישיבה. אפשר שזה לא ייכנס לבלוג? לא, לא, די. די, זאת, לא, אבל זה לא מה שנרשמתי לה. אתה מנגן מול השופטים, זה מאוד פשוט, זה מאוד כנה, אוקיי. זה מאוד אובייקטיבי ופייר. אה, שקט בסט בבקשה. חברים, אפשר להיות שם בשקט? תודה. תציג את עצמך בבקשה. תודה. תציג את עצמך, איתמר, קדימה, תהיה רציני. אחי, זה תוכן, זה תוכן. קשה לו קצת עם הוולוגים, אבל כן. אנחנו... בוא נעשה את זה לאט. שם, גיל ואיזה שם תשאיר לנו. שלום. תדברו איתם. חזק טיפה אחי, משהו מישהו רוצה להתמודד? חבל. מישהו רוצה להיכנס לבלוג? מישהו רוצה לתת לי תוכן בבית הזה? שקל, 50 שקל. 40! אה, זה לא ככה, זה לא ככה עובד לא, במוסר. אה, זה למעלה, זה למעלה. 54! 60 שקל בשביל דקה. 100 שקל. כן, לידור, אתה שם, בחור עם הכחול. איש מוזר. אין, מאז אתמול, שהוא נחשף בוולוגים, בגלל הקלקרים, הוא השתנה. כבר לא אותו לידור שהוא היה. הוא עף על עצמו. כן, מתמודדת הבאה. מתמודדת הבאה בבקשה. איפה היא? איפה היא המתמודדת הבאה? איפה המתמודדת? מתמודדת הבאה בבקשה. אה, לא. אני ליזה, לא סגורה על זה? לא סגורה על זה נאי. מה תעשי לנו היום, זה? אני אפשר לשיר ברוסית. אני עושה לך ביטבוקס. אנחנו נעשה לך קצב, יאללה. תן לה ביטבוקס. טובה, טובה, מדהימה, טובה. כל הכבוד, ליזה, כל הכבוד. זה לא קרה עדיין בתוכנית, אבל את עולה לשלב הבא. את עולה לשלב הבא. יש לך את הכפכפה, עליזה, אני קודם כל מאוד אהבתי את הביצוע שלך. אני שומע את הלהט, את הפשן, מאוד חייכנית. עלית לבמה עם ביטחון, ואפשר להרגיש את הנוכחות שלה על הבמה. מסכים. אני בעצמי גם בא מהז'אנר שלא יודעים לשיר כל כך. אני אשמח אם אה, תבחרי בי. אוקיי, ליזה, הדבר ראשון, אני חושב שאת מדהימה. יש בך משהו שלא ראיתי קודם. מין רוע כזה שיוצא על הבמה. אני חושב שאם תבוא איתי אנחנו נגיע רחוק. מה את בוחרת, ליזה? אז אני בוחרת... מתן! כשהיא בחרה במתן אני הרגשתי בגידה, כאילו לקחו ממני משהו. אני, אני הראשון שפרגנתי לה, אני זה שעשה לה את הביטבוקס, הבאתי לה את הקצב, אני תמכתי בה לאורך כל הדרך, וזה קצת מבאס שבסוף תוקעים לך סכין בגב, אתם מבינים? תראה, אני ידעתי שליזה תבחר בי. אני מוכשר יותר, אני יפה יותר. סער גם יש לו בעיה של חוסר פרגון. מי זורם היום לפה בשנות החיים? בסוף לא הלכנו לשתות. אבל הבנתי כמה זה חשוב למתן. אז זהו לעולם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם. אני מזכיר שיש 30% הנחה על כל החולצות מהקולקציה הקודמת שלנו ב-mywebshop.co.il, ואת הכובעים החדשים שלנו של myweb מוזמנים להיכנס ולהתחדש. ומי שעדיין לא חלק מהמשפחה שלנו, אז זה הזמן, ירשמו כמנוי ותפעילו את הפעמון בשביל לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה. ואנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש.